我是不是刮了胡子就变胖了？ <laughs> 你看我的脸，看我身上，我好虚啊！我感觉干同样的活，人家没事我都大汗淋漓了，我好虚。啊。然后你看，这个地方是我们的，啊嘞，你看，睡袋，还有厕所。你看，我们还有个新玩具，还有个厕所。 等会儿我带你们去看一下，那那那楼上我发现了什么神奇物件？我我居然还搬了一个。今天今天早上起来是搬那个婴儿的用品，然后我居然还发现了奶糖。嗯，我早上起来一直干活嘛，现在是在这个地方休息间喝点水。嗯，我下午过一会儿再去银行吧，现在挺忙的，上午工作挺多的。 吃个饭，小朋友还得给我登记。嗯哼，谁问你？今天中午的是土豆汤泡面包块儿，还有传统的那种腌肥肉。这个能吃，这个这个勉强也能吃。哎，仔细体会一下我的那个话语中的意思哈，仔细体会一下。 我一定会瘦成一道闪电的。 <laughs> 哎，这是一块生的烟肥肉，面包加一切。哈哈哈！哎，这 e 杰列 s 呢？哎，这复古色呢？啊？是的。那肯定是呢。也哈是哈了一把鲁斯基。那有到了个 video，英杰列斯呢？ <clears throat> 神奇不神奇？人家还捐了台洗衣机，牛逼不？ <laughs> 三星的，哎，三星的。然后这这里面全都是睡袋哈，给大家看一下有多少睡袋，怎么着也得，你看这一大坨得多少个？上千个吧，上千个。 一想还是挺少的，全都是睡袋。嗯，这些全都是睡袋。然后我们现在搬好了以后是上午嘛，等下午中午吃完饭，下午来人就把这些东西都带走。唉，最让我感到惊讶的是，我们还多了一个厕所。这个厕所的话，当然不是给我们用的呀。 是，也不知道是谁捐了个厕所，哇天呐，真的是很神奇！哎，还有啊，还有哎，我想吐槽的是什么？那个之前的时候，这儿还捐了一堆的那种，就这就就和这个现在差不多一样体积的女性内裤，我的妈耶！为什么就不捐男性的呢？这是性别歧视啊！我们男性也是需要的嘛？ <laughs> 剩下的地方就不给你们看了。 哎呀，我的天哪！这早上起来啊，早上起来这里好热呀，而且我也不知道他把这个垫 <laughs> 放上面是干什么。谁往上面睡？这是不是傻？我的天！昨天晚上这这二了吧唧的，就是偏就男孩子一多了，他们总是犯二，脑子又不好使。 <laughs> 然后晚上我们还拿这个东西打架， <laughs> 一个就和骑士似的，真的是拿这个东西打架。 哎呀，我的天！然后昨天晚上从这个地方，我们是一共七个人，然后剩下那几个小孩儿，有现在下去唱歌的了，然后还有几个是去人家家里面洗澡去了。这是现在早上起来几点？我也不知道，反正我刚睡醒。给你们看一下我们猪窝。 我们我们志愿者的猪，窝，男性志愿者的猪窝哈，女女性志愿者肯定特别整齐。然后你们你们知道这顶上是怎么人睡吗？ <laughs> 哎呀，好蠢啊，好白痴啊！然后这是我们的武器，我们晚上的时候得拿这个东西打一架，不打睡不着觉。嗯，这是我们的兵器，来给你们看一下我们的兵器啊，还有残余的。 我们就指这个东西玩了，晚上的时候，我们的电暖气，啊，行了，这差不多了，我们的猪窝就向你们展示清楚了哈。OK，那我们出发干活去喽。嗯，这是穿了一段时间鞋垫儿，你看左右，比如说我右脚用力比较大，左脚损伤，腿伤还不太严重。唉，看我的。 脚丫子，看我的鞋垫哎，这都，你看都透。嗯，给你们看看我怎么玩弄巴洛特。